Wa'mur biurfin, urfin. Wa'mur lan merintau siro biurfin urfin klan barang ape. Wastani lan ngeduhi sira nami mata ning adu-adu, wa khibatan lan ngeduhi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah nami kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngeduwong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe wal kibri lan takabur wa dail hasadi lan penyakit hasud wakal miroi senengane debat sing ora penting wal jadali lan debat go hadzun nafsi dadi miro jadali debat go menangi dhewe tapi nak debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib mergo ora hadzun nafsi ora hadzun misale koyo kita sekolah nanti di parani tiang ateis itu tadi Pak Bak saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang nopo ate, ateis, jadi agama itu candu. Orang enggak siap dengan problem hidup, kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek entah mau. Ya sudah kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu nggak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu, ya kan mau. Muna Tuhan, Tuhan gak jelas ceritanya. Ya, tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan turut tanya, urutannya amkhuliku min gairisain. Kalau alam raya ini tambah Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al makdum apa? sesuatu yang tidak ada berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan itu kan cara akal orang ketemu wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan mulane Quran takoke piye amkhuliku min ghairi syai'in nah sa'iku huwal mawjudu berarti kalimatnya dike gampang amhuliku minwairi mawjudi maujudi lu ngaji ora tau ngono iku apa ngaji men golek barokah ngene iku dadine ora ono mikir blas Gula tetap rarido, sono gula ngaji tetap gula ilmu, paham gak? Soal barokah itu otomatis, orang oh, dari awal komas gula barokah, taripes gak paham lah, sementing barokah, nggak paham kok barokah udah yang diletul, tuh gue aneh-aneh. Nah gula ngono kiai no jago, gula singgih barokah, ben bodoh apa pahami pisan, wes. Jadi ngaji terus ah, Fatihah mungkin mungkin barokah murid terus mau Fatihah. Wah ribet kan? Maksudnya itu ya ngaji gue pengen faham. Mayoritilah fi khairan ya fakihu fiti. Yang kerfaham gue otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Kalau anak dia golek dia barokah dia berarti gue ramate kayak mu alif. Gue guys golek barokah dia. Paham? Jadi mu alif Fatihah itu aku cung. Ya gue lo manjain golek barokah ya mbak raka gejeneng bener fatihahku kita matikai mu'alif bentuk penghur mata supaya fatihah itu ya milik mu'alif kalau kita sendiri wis untuk barokah faham itu barokah apa? faham itu kayak kue rabi loh rabi di bojo cerwewet itu barokah kecelok orang jumlah itu keren apa? keren tapi kecuali nanti diusir wah ya ribet wajan itu ribet diusir koma masalah, numpang sunai wong numpang jadi diusir Anak kono sing numpang kue kan kue iso ngusir, keren kan? Ya, tapi dia musuh wong wedok ya keren, musuh ya preman sing tatonan terus ke menang ku keren. Menange mbek wong wedok wis ora keren blas waduh. wae. Wakal mirok lan kaya dene debat wal jadali fa tamit mongko tetangga tetanggane sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Wa kunana ana sira kama kana kaya oleh ono sapa khiyaru khalqi, sapa makhluk-makhluk sing pilihan. Kowe nak niru-niru wong-wong pilihan Khalifah Khilmin, wong sing selalu aris, selalu apian, tapi antur anut hakiman maring kebenaran. Fakulu khairun mongko dis kabehane kaapian fitiba iman ing dalam anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan barokah anut wong dhisik. Lawa kulu saren untai saben-saben kaelian fitida iman ing dalam gawe-gawene wong khalafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong guri-guri. Nak pikiran sing bener-bener gaweane wong di wa kullu hadyin di saben-saben hidayah Nabi kotro jahat teman-teman unggul apa hadyin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kotro jah kelas A. Semuanya bersifat unggul apa semuanya bersifat artinya niku wae urip kok anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul ora nuruti nafsu. misalnya ibu ini bujo cerewet ya wes wa asiru hunabil makro karena mbok lawan nuruti nafsu oh, itu harga diri wong lanang ya berarti kira anut kanjeng nabi anut kanjeng nabi ya ngadu pi ya sing santai wa sing sing bener fama mongko te opo wa ubi kagang tir halal nopo ma if al ngelakono wadak lan ninggalo siro ma yang berkoral ma yang yubah kang uratin menang nopo ma fatabi mongko anut siro as hak ing wong soleh miman sanging wong salafa kang wes kelipat sopeman anut wong soleh sing dice dice wajanib lan ngedoina sira albidata ing bidah miman sange wong khulafa kang guri-guri sapa mas wong saleh dhisik nak pin dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong bahkan do seneng ngandani wong secara siron secara rah saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik kudu MC sik kudu ketok wong akeh Iku ibu tak ngandani, tetep ya ono guna tapi iku jenenge rada dakwah, iku so. Nah, ngandani yo ngandani ah yang dhisik, lah dhisik wong saleh ngandani wong ya diparani guyon santai dikandani ngaji. Ora aku tak kandhani terus gekno panggung sik. MC ini muni aku Soibul Fadilah lho lagi tak kandhani. Atek kowe muni aku Soibul musibah ora tak kandhani. <laughs> Yo ora ana dhisik ku yo ora ana. Pokoke buta ngandhani yo ngandhani, buta ngaji yo ngaji. Nah awas kowe ben. Nah soal kowe sampean pidhatomu laris ning panggung ngono niku so kowe aja terus mbok takorup ning Allah yo ora ana. ora kanggo gak ngangkat tuh cara ning arepe pangeran. Maling ngangkat ekonomimu tapi gak ngangkat cara pangeran gak ngangkat. Sing ngangkat ya dakwah secara ikhlas fata bi sholiha mimman salat. Jadi kata cerita Sunan Giri ini semua wis ngeke tongkat wong buta, ngeke iklambi wong wudo, ngeke imangan wong lesu tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi kayak jangan anti panggung, biar-biar gue marisi hari wong dangdutan wae ana panggunge pengajian ra oleh ana panggunge bandingane iku tok wis usah sak dhuwur-dhuwur aja mbok bandingno dakwah zaman wali songo ya keduren apa dadi iku halal mergo bandingane haram wis iku tok aja dhuwur-dhuwur sing dhuwur tenan nggih dakwah secara ikhlas suku-suku sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung Famili fastabi is solihah mimman salafa wajani bil bid'ata mimman kholafa. hada e ifam hada utawa hada e iki iku karanganku utawa ifam hada wa arjulan arab-arab ingsun Allah ing Allah fil ikhlasi ing dalem ikhlas minariya e sanging riya mugi-mugi kita kabeh ikhlas sangga ya summa fil kholasi mongko nuli terbebas terbebas minar rojimi sanging setan sing dilaknati jadi ikhlas dan selamat sangga dan summa nafsi selamat sangga nafsumu wal hawa lan nafsu Pulah selamat kau setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan Paman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulak mare mongkon-mongkon rajim nafsi hawa iku balamu kabeh berarti kota hawa iku bener sesat sapa man. Wong kok amen nuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok kok bayangno ideal iki ya nafsu. Wes golek mantu sing pinter sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Oh ya ribet dong golek mantu kok syarat saran. Mondok ora gelem ana pinter supaya dipek mantu. Wah iku dolim yakin dolim. Penak wae. Kalau bolak balik tamu nih tiang suka, gus gua pun gak masjid waktu, wah sebade gue liat mantu sing kafir sing ngaten ngaten, pun pak gue liat aku mendingan, lah jangan gak dewi, gak, mang kalau uang jodoh, nah ya kayak ya sing ngono gue terus diturut, ya aku lah, mas anies kondang bisa ngatur dunia, maksudnya biasa wae, memang khotib itu syarat ikut dua alim, syarat syarat khotib alim ya rawono khotbah sak dunia. Wah khotbah gue anggar, gue songamuk, gue songandani uang, gue cukup. Ora ana syarat khotib kudu ngalim. Ya misale syarat khotib iso ikhya iso apa ribet kan. Ya ora sore duwe duwe sarana ya duwe sarana misale ra cocok mek tangga iso diomong zaman akhir. Wes ngene ngene ngene ngene. Cuman marem Oh coba ngalim sekali ngalim malah rapati wani khotbah. syarat khotbah dewi nabi bi sholat dawa nak khutbah cepet iku alamat ngalim saya kan ora khotbah kudu suwi sholatnya sing cepet padahal macam ini tiba wayuti itu sholat tawayak surul khutobal jumu'iyah nabi nak sholat suwi nak khutbah cepet ya malah ribet tuh khutib kok ngalim tambah ribet malah aneh kan jajal ada orang alim alama di khutbah kok terus gak mutu khutbah mereka ini nganggap aturan khutbah kudu cepet sholatnya suwi wah ya aneh kan padahal bisa roh bisa roh khutib orang bisa imam akhirnya khutbah sing suwi kan kan masuk di bisaroi kok terus khutbah sedih lu jadi khutbah ya dengan pitung menit alhamdulillah sholat wassalam ala rasulillah usiku manafsi bitakwa wah terus maca Quran wes yang pemenang wayang ini sing cepet aja gitu. Bar, bareng wong dos weneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat baqarah kapok <laughs> Ah, wah, wah sempat dilem wah hebat khotib khotbah cepat. nah, jebule pertama surat Baqarah kedua surat Ali Imran ah kapok sajane yo ngono sing bener apa wa yutilu sholata wa yaksurul khutobal jumu'iyah dadi apa alamate wong alim ya nak khotbah cepet sholat suwi. Nabi wong ngalim-ngalim zaman akhir nak maca tak iku suwi, maksudnya sesuai zaman. <laughs> Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman ya zaman akhir ya suwi ra nganti ngono. Maksude sabisma iku wis suwi di bangkul luhur. <laughs> ya wis. Akhire main sabisma ambek Hartaka ya. Indonesia paling populer. Halataka ataka hati suhu siapa ya sabismu Wah gue suwi gus Lapa kok suwi? Bandingannya kolhu <laughs> Wah ya wes nangono ya Ya wes sauni uni kono Ya wes Salat temadhep ngulon ra ngetan wis apik ribet. Tambah diterangno tambah apa? ribet. Hadza utawi iki ku arjulan arep-arep ingsun apa ing Allah ayam naha ento paring sapa wa nak ing kita inta soali nalikane takokane mutlak takokane malaikat maringi hujjatana ing hujjah kita mutlakon kelan mutlak. Aku arep-arep sok ben ketika ana pertanyaan mungkar nakir iku Allah mulang ning hujjah kita. Maksudnya dilatah yusabbitu wa ladina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan muga-muga ana akhirat. Mulane wong hafid itu mesti mlebu swarga sajane. Sajane wong hafal Qur'an mesti mlebu swarga. Mergo Qur'an ora oleh disiksa atau didakok ning neraka. Tapi masalah esuk ben kowe dites meneh. <laughs> Pertanyaane iku hafid cara masyarakat ora mesti hafid cara pangeran. Nah cara masyarakat kaya gafurun halim ganti rahim pojok mek pojok nyemak padha wae. <laughs> Lah piye wong hafid sing lanya-lanya jajal. Takokno antar hafid nak tetep darani lanya. Paling cara wong awam. Tobor kalau dia dulu walau ini saya nggak ngofu oh, oh, kok bima <laughs> ucu-ucu guri-guri bima emma eh, ini kok tak <laughs> oh saya nggak baca ngurung ngurung piye ucu-ucu kopi maim maim senon wal kolam gua mas turun anta ah, bini madro ucu-ucu gua sembuh ucu-ucu gua ngaku sing apa bingung aduh seribet ae oh susro ipen Ya sakjane wong apal Quran niku mbun roko, mergo Quran niku ora wani ngobong ati dokumene, dadi dokumen Quran. Masalahe sok meneh dites meneh. apa dites wah mana gak penting setor saiki sebenarnya setor pengira ya <laughs> udah nganti setor terus sing ngetes iku malik sing ratau guyu <laughs> malaikat malik iku malaikat sing ratau guyu sing ngetes si Ridwan ini enak cek senyum senyum cek enteng lah sing ngetes bang malaikat malik iku parah sampai kanjeng Nabi kepen roh neraka kepen pirsa neraka iku ndekne ora guyu sampai diamuk Jibril untung ana Jibril ketuane ayo guyu Masur <laughs> rumang iku sapa iku kekasih pangeran akhirnya guyu pisan tok guyu wis <laughs> gak kepen bali dite pisan tok iku ngenteni disentak Jibril Mangkal Jibril. Mas yo prosedur ora oleh guyu iki ku ambek kekasih pangeran. Eh guyu, guyu. <laughs> ribet kan. Aduh, ribet ribet. Ya iku nak misale sampean jare malaikat Malik, jare ngapal Quran ora oleh mlebu neraka. Yo tak tes sik. Wah, meriang kan. Tesane Yasin gak apa-apa. Nak surat suara sing pendek-pendek aduh. Wah, ribet kan. fakihin apa aminin <laughs> salah patut sing kembar-kembar Aduh seribet. Oh, tadi sebenarnya tes mana? Yo, oh, apa? Tes mana? Ya. So, gue sering, melok lomba kafet, sebenarnya meriang, meriang, gue sering meriang. Wes, wes, ribet, ribet. Mulane latih saiki, latih saiki kok Imam Ahmad. Muhammad kuwi anggar bengi hataman, Imam Syafi'i anggar bengi. Dadi sudah kulino stor pangeran, orang ngenteni orderan apa? Mau iku lanyah nek lanyah. Wis ngono tak paham, tapi macane sitok-sitok. Tabarakalladzi bi yadihi mulku eling eling bi yadihi ning kekuasaane. Terus iku khobar mukaddam al-mulku iku mubtada muakhir. Eling tenan. Nah, jan kula bayangno Ya. Misalnya kalau bayang no, misalnya setor ngarepe malaikat malik. Kalau bayang no, jadi setor ngarpe malaikat. ngarepe pangeran ini saya enak lah, pangeran api. Ini malaikat sendiri so guyu, kan ribet kan? Askinu hunna, askinu ngekei tempat siro hunna ing poro nisa, sing tau buk kawin min hai susakantum miwujdikum. wujdikum. Waca sitok-sitok misalnya, askinu hunna min hai susakantum miwujdikum. wujdikum. Jadi wong sebuah pegat telah, itu keinggon sing pantas, sesuai kemampuanmu. wala tudoruhunna litudayiku alaihinna jadi kira-kira ngono -kira, misale man sing maknane nafi man utai sapa zayman iku alladhi yasu'intahu illa bi'ni berarti man ila ahada wa man azau mimman man amasa cita wa ayuz karofi hasmu ila ahada azlamu mimman mana'a masa itabu. terus kata sami kalian wa man mimman kata masyahadatan indahu minapa. Kowe cara apalane ngono iku kemungkinan aliku kecil. Kula nate setor, pokoke kula nate niki tahadus ini. Kula nate maca Quran nganggo model ngono iku mulai rejep ruah poson wihatam 3 bulan. Dadi nek ora paham tak baleni, nek lali ya tak baleni. Ya mau nggo persiapan setor wek sinten malaikat Malik. Aku kan gak abrak. Semakane laris tapi ku cara wong awam dul Jajal disemak hafid. Ya mereka mau, bang bro mau tuh tuh bima iya ti, kum bima iman. Iku tak remang saku yang guri-guri neta sing jelas sih. Hmm, pertama yo, sudah tada yang tuh mite ini lah waktu cukup cukup fain, cukup cukup fain nau foso kum bikum bat takwa wayu alimu bawa yang guri-guri tak lagi jelas. Bareng Arab diabrak ya bang. Ambek awal jus, wah ma ubari unafsi cek bener. Bareng guri-guri, wahai brutal li ulil albab. di se Quran itu tahu turun sak kalimat dul dul ora diabrak. Jadi di se saat mulai nak ada pertanyaan, sebenarnya kita kok Imam Malik Malik. Di Quran sing sak kalimat itu ono. Mereka sahabat itu lugu-lugu. Wa kulu washrabu hatta yadabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Itu di se wakaf. kue oleh mangan nak poso asal buat delok benang merah ambek benang benang putih ambek hitam iku urung jelas jadi sohabat, rian kan rawon listrik jadi pintu nih dikai benang putih ambek benang hitam ya wes sale tapi sahabat rokokan kue coba yang rokokan sohabat iku anggar jam telu nu kok orang ketok <laughs> berarti oleh mangan didelok neh kok orang ketok oleh mangan bareng kok mulai lamat-lamat ketok di sing putih di sing ireng lagi gak mangan. Jadi di sini ukuran imsak itu orang tuwit duit apa? Delok apa? Benar. <laughs> Lah menolak nak sahabat itu kayak kue, kayak cuwili, berak ketoro ketoro. <laughs> Benangis e cuwili, apa? Berak kue di sana kan gampang ketoro. Benang goni misal. Wah, aku yakin cara modern diakali mesti. Ini jenis hukum. Paham ya? Akhirnya Jibril itu bingung cara Jawa ini. Iku piye matu-matu kok dadi ngono iku piye? Iku salah paham, iku maksudnya ra ngono. Benang putih iku fajar sotik, benang ireng iku fajar kadhi putol lail. Dadi al khaitul aswad ibaratun anil lail wal abyad ibaratun anil fajri. Maksudnya Jibril ngono. Tapi Jibril gemuni minal fajri akhirnya lumpuh iku dhewe muni ngono tok. Akhirnya Jibril kok langit sapi itu medun, mau munik minal fajr. Lalu kena gue tes tes satu satu satunya Quran sing turun mau sak kalimat. Ya mau ngono dok. Nah terus jelas, lah ini apa? Lah yang ngono udah jelas. aduh ribet. Mulai anak santri ribet ya biasa, sahabat tuh ribet. Ya biasa wae, nabo biasa. Tapi misalnya apa alam Quran itu ngono, itu luar biasa. Iku mau wakulu wasrobu hatta ya lakumul nalakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswad wakaf sana minal fajar terus wa'atim musyama illal lail terus wala tubasiruhun nawa antum akifuna terus kok iling-iling kan yura oleh senyat itikaf kok iling bujuni kelon yura oleh wa antum akifuna fil masjid lu semua itu tilka hududu semua itu aturan-aturan pangeran. Hudud itu batas. Yang tinggal jenis batas itu tidak boleh dilalu, dilalui. Oh, apa? Sudah angen-angen. Nanti insibah fil kolbi. Sibukhatawah wa man ahsanu minawas.